त्यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन भिडियो कि फोटो भिडियो भिडियो ए भिडियोमै छ यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन यसको साह्रै मिठो बाटमा छ यो खोइ अब यो हाम्रो उहाँले दिनुभएको के अरे हाम्रो हरेनजीले सागामा यो बिरुवाको नाम थाहा छैन तर यो धेरै मिठो छ यो एउटा बिरुवा भयो त्यस्तै अन्त यो अर्को छ यो चाहिँ त्यहाँ देख्नु न यो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ के अरे ओरे ज्ञानो अथवा राम तुलसी पनि भन्छ यो बारे के अरे यो मर्दैन एकखेप रोपेपछि धेरैपल्ट यो तुलसी नै हो यो चाहिँ यो त्यस्तै यो चाहिँ एक किसिमको यसको एक्ज्याक्ट नाम मलाई थाहा छैन तर यसको यसको एउटा कुरो चाहिँ मलाई के थाहा छ भने यो यो के भन्छ मिन्ट मिन्टलाई के भन्छ रहेछ नि मिन्ट नै ठिक छ नेपालीमा के मिन्ट भनेको पुदिना एउटा पुदिनाको भेराइटी हो यो यो चाहिँ मजाले अब चाहिने चाहिँ यतापट्टि हाम्रो सानो बारी छ सानोले फोटो खिच्दैछ सानै चाहिँ हाम्रो छोरा हो छोरा चाहिँ पढ्छ कलेज पढ्छ लास्टै अल्छी छ कलेज चाहिँ पढ्छ है पढ्न चाहिँ यो चाहिँ पुदिना हो पुदिना धेरै राम्रो छ सानै यहाँ तल पनि देखाइदियो है धेरै राम्रो छ पुदिना हेर्नु पुदिना चाहिँ तपाईँले थोरै ठाउँमा लाउनुभयो भने पनि बेसारी फल्छ फल्छ भनेको आउँछ र तपाईँ यसरी चाहिँ चट्टसँगले पुदिना पनि खान सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले अब मेरो राख्न भएन पुदिना पनि यसरी चाहिँ यसमा हाल्नै पाइन्छ अलिक छ यो पुदिना भयो आज पुरै म भेराइटी पकाउँछु भित्र आएर के छ सिमी चाहिँ म हाल्छु एउटा दुइटा हाल्छु त्यो है सानो सिमी हुन्छ सिमी एउटा दुइटा हालिदियो भाउ छोराको दुख्छौँ घरमा त्यसले गर्दा हामी आज औँसी पाराले भाउलाई खिच है औँसी पाराले एकदम चाहिँ भात आज हामीले खाएको छैन साह्रै कलेजबाट आएपछि अब यहाँ चाहिँ आज एक किसिमको नुडल्स चाहिँ हामी भेज नुडल्स नुडल्स भन्नाले पुरै नुडल्स त होइन तर यो के भन्छ अरे बाबु त्यसलाई चाउचाउ चाउचाउ चाउचाउको चाहिँ वाइवे चाउचाउ होइन वाइवे चाउचाउको चाहिँ अब धेरै चाउचाउ खानु हुँदैन भन्छन् तर हामी कल्छी भएकोले आज हामी खाँदैछौँ चाउचाउ नुडल्सको लागि चाहिँ यहाँ हामी अनि बाउ छोराको तयारी छ आज म पनि अल्छी छु अरे साने त सुपर अल्छी छ त्यसले गर्दाखेरि उसले त पकाउने कुरो भएन एकपल्ट सानेलाई पनि म देखाइदिन्छु तिमी देखाउ देखाउ आफ्नो होइन पर्दैन त्यो अल्छी केटोको परिचय भएको हुनाले उसले पर्दैन भनौँ ठिकै छ ओके छ त तिमीलाई देखाउनु मन छैन भने ओहो अरे हजुर हाम्रो बारी चाहिँ एकदम थोरै छ हामी अलिक गरिबै मान्छे हो धेरै बारी छैन हो यहाँ चाहिँ बरु इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ यो बारीमा भएको मध्ये यसलाई चाहिँ करी लिप्स भन्छ करी पत्ता पनि भन्छ देखाउँछ नि यो देखाएको छु यसलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई पोर्थ्यो नि दबाई खाने खेल्नु म पोहोर त होइन अब पोहोर चर्चामा आउँथ्यो नि यसलाई चाहिँ यसको नाम अहिले मैले बिर्सेँ अहिले सम्झिएपछि भनौँ होला पोहोर साल यो दबाई बिरुवा हो त्यहाँ तल पुल्सिन लाउँदैन है तिमीले बिरुवा सेन्सिटिभ पाराले ल यो चाहिँ नेपाली पेपर पनि भन्छ टिमुर हामीले रोपेको छौँ टिमुर पनि यो चाहिँ फर्सीको मुन्टा यसरी करक्क काट्ने र हाम्रो डिक्सनरीमा चाहिँ केलाउने भन्ने हुँदैन यहाँ प्रशस्तै किराकिरी छन् किन भन्दा हामी चाहिँ केही रासायनिक मल सल घार हो त्यस्तो केही पनि हाल्दैन अब त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो छ यहाँ हामीसँग सिस्नो सिस्नो चाहिँ अघि मैले एकलट टिपिसकेँ अलिअलि मुन्टाहरू मात्रै भागी छ सानैले अघि फोटो खिच्दिएन होइन अहिले चाहिँ ऊ फोटो खिच्न आएको हुनाले मैले अहिले चाहिँ यो फोटो खिच्नको लागि मात्रै अलिकति टिपेर भित्र लग्यो अरे मैले पकाउनु थालिसकेको छु यो अहिले चाहिँ यति हो हजुर अहिले अब उता गएपछि गर्नु नि ए अब यो चाहिँ पाक्न आएको है रे पाएको पाएको पाएको पाएको ग्रिन भेज पुरा उम्ल्यो अब यहाँ चाहिँ पुरै हामीले सिमी पनि भएको हुनाले सानै फेरि यो सिमी खाँदैन अलिक काँचो भएपछि भन्नाले अब चाहिँ चियाटासँग कि के अरे हाम्रो यो चिजको नाम भयो भाइ भयो भने चाउचाउ चाहिँ हामी यहाँभित्र पनि प्लास्टिकहरू हुन्छ यो चाहिँ हामी खाँदैनौँ त्यसमा चाहिँ एउटा कलिनो मटर चाहिँ खान्छौँ हामी अरू खाँदैनौँ हाम्रो चाहिँ ग्यासको स्टाफ छ एकदम चाहिँ हाम्रो जस्तो फेरि नुडल्स जस्तो ठुल्ठुलो छोड्ने खालको पनि हाम्रो प्र्याक्टिस हुँदैन चाहिँ सानीमा खै गएको मौका पाएर आज घरमा हाम्रो राज्य त होइन अब हामीलाई गाली गर्ने कोही पनि छैन साधेको सानी हो हाम्रो चाहिँ हामी अलिक यो यो मसला अजिनो मोटो चाहिँ हामी खान्छौँ किनभने यसमा यो मिठो छैन यो चाहिँ खान्छ यो तेल सेल चाहिँ खाँदैनौँ र यो अघि हामीले अजिनोमोटोको के अरे यो ओरिगानो होइन ओरिगानो पनि हालिन्छ अनि अर्को पनि हालेको के अरे चिली क्या मैले ग्रिन चिली हालिसकेको छु यो अप्परी खुर्सानी पुरै आफै काटेर हालिदिएको छु मैले त्यसले गर्दाखेरि अब अब हाम्रो आजको खाद्य वस्तु तयार भयो यहाँ ट्याक्कसँगले होइन आज चाहिँ हामी भयङ्कर ठुल्ठुलो बोलमा हालेर खान्छौँ सानै यो नुन सुनको टेस्ट अलिकति गर नि त है घरि नुन लगाएर चाहिँ के हाल्छ अनि मसला सस्ला हालेको छ लागेको होला ल है ल एकैछिन मारेर त अब म यहाँ भाँडा खोज्छु अलिक नि जाउँ हामीले पाएको होइन चौ चौ पाक्यो अब यो at the lip. Hobart साइनस छाउछाउ चाहिँ खाइन्छ कसरी त भन्दाखेरि दुईवटा झुम्रोले झेरापस समातेर यसरी चाहिँ हालिन्छ झोल पहिला समानुपातिक रूपमा झोल हालिन्छ झोल कम खान्छ जस्तो लाग्छ मलाई मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन hmm. अनि अलिक ऊ चाहिँ क्यामेरामा आउनु खोज्दैन किनभने लास्टै अल्छी इन्टरनेसनल अल्छी कम्पिटिसनमै त्यसलाई अल्छी होइन त्यसलाई नजाएको भन्छ होइन ज ऊ के अरे जित्ने खालको भएको हुनाले ऊ क्यामेरामा आउनु खोज्दैन किनभने अल्छीको रूपमा परिचय नबनोस् भनेर हाँसी मात्रै गर्छ भर्खर अलिक पुग्छ होला चाउँछ अलिकति पुगेन कि म तिमीलाई यो चाहिँ दिउँला यो चाहिँ म सानेलाई दिने है किनभने लोप गर चाउचाउ अलिक पुगेन भनेर यो हामीले एकदमै सरसफाइ राम्रो गरेन भने चाहिँ भरे बेलुका हामीले लास्टै डाली खाने त्यस्तै पर्यो भने हामीले त खाँदैन मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ कुचोको पनि खाने डर हुन्छ त्यसले गर्दा म चाहिँ अब यसलाई अहिलेको अहिले नै सरसफाइ गरेर राखिहाल्छु ल यो मेरो झोल आजको हाम्रो खान खाना चाहिँ यस्तो छ के भन्छ अब यसलाई लन्च देउसीको खानाको लन्च होइन ल सानेको त्यो मेरो यो प्लेट मार नै दामी भयो है हो मिठो तर तातो छ ल भयो अब आज फिल्म पुरा हो अब तिमी खाऊ साने चाहिँ हिजो हो एकदम ह्यान्डसम छ छैन राम्रो छ मान्छे तर एकदम अल्छी छ